ਕਰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਪੀਰ ਅਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਕਬਾਲ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੱਚਿਆਂ